nti bwetulowooza nti akawuka tukamaze tetukamaze akawuka gajja kugwawo when thereis a vaccine toto tutegeere ate nakeera kaba tekaweddeewo kubanga kati bakugambye nti abalwadde basiriimu kagabebaawe eddagana buli balemye okumira kubanga okulikimayo nokukolaki so avairability of a drug does not mean nti obulwadde buvuddewo wow. n'eddagala eddala lyonna likyatta abantu ng'eddagala bweriri ekitegeeza ne vaccine si eyisu uh-uh. prevention kakati kakati ekyokubiri archbishop joseph kiwanuka the first black african bishop, catholic bishop south of the sahara bwebaali bamuwa obw archbishop bamugamba nti gwe kagulanda era oyinza okubeera kagalanda wa afirika tujja kujajingira babishopu abaliddawo abaddugavu onuyu yowa performance lopen the door close the door for other black bishops mm -hmm. why lwaki bamugamba ekyo nti kati tetumala okufuna sample nti omuddugavu yeeyisa bwati kitegeeza kituwa okuwa abalala boobutawa kakati in this case tumaze ffenna okitegeera nti lockdown yeyamba eggwanga ekitegeeza bano bannaffe betusindiseeyo be bakkiriza okujja bakole bwe batagoberera ebyo nitukazuula nga kadda nti ate kakomyewo nga tuddeyo mu lockdown this what it means ekyo nange kyekisinga eh. okunuma ku bantu bebakkiriza eh. kwegamba bebakkiriza ffe eh. tuyinaogobererenyo biri nti bwebaba bagambyemasiki giteekeko kubanga nze natunulire pulezidenti oyo pulezidenti museveni tujja kulwawo okufuna museveni omulala this is my worry nti museveni takes time nasadinga situation naalyokavayo ne solution nti look pulezidenti museveni bwe yatunyonyodde with clarity twakizudde nga bannayuganda abasangibwa mu uganda abakafuna balinga mwenda the rest bava bweru naye nga bano nga ekyo tebasobola kijja nabagamba lwaki abaministra ya heref bwe bagamba nti bannayuganda tuweeza kikumi tebajjaako ataano ge basiibula the number continues if the president is not come out to clarify this tubadde tuyingira ebyo okitegere ekintu ekyo ndira hmm. kati bakyabibala kakati awo bannayuganda bakakwatibwa akawuka kano bali bisatu why is it the number increasing muli abalwadde kikumi ne basiibulako ataano wasigalawo bameka kakati bwe bakubuuza nti olwali tufunyeyo abalwadde bataano abalala oyogera kikumi mu bataano oba ataano bataano anti uh, uh, nze kyendaba abaddugavu twagaana okukkiriza okukola ebintu mu ngeri eyaffe eh. bwetuddaawo etugamba eh. mulina kukola bwemanti kakatinange ndaba eh. aiyale eh. bwemba nina abalwadde kikulu nensiibulako ataano gabawonye nandibadde nsigala mbala ameka ataano era bakijjamu ne bagamba abakyajanjaanti kakati kesi zebayita active bayawulaebyo byabwa kiralite kirali teya museveni kakati bwotunulya tanzania e, teva ku bitaano what does it mean nti bwe yatuuka ku bitaano neyimirira yeyimirira kati bejjanja ebitaano byagiyamba to know how to handle the disease kuba president magufuli is a professor of chemistry naye ye yagaana okuggalawo ate ngaoli omwami yeyakola coronavir coronavir dr magola yena iye yasoma viruses is an expert on viruses yagamba nti virus bugireka nekwata abantu abanje gwamu amaanyi that has been the problem in europe nti ojanjaba gundi symptoms kakati fe president kyeyatuwonyako tetufunye stamped ku bitanda tetuwezeza mm. abantu bangi mm. tetufunye stamped nti ebitanda tebiriwo biki no, uh -huh, yes kakati nokulwanira amacupa nokulwanira ventilators mm. ekyo museveni yakituwonyeza ti even now kuba yategeera ababbi be nti bategeera bubbi kakati today pulezidenti yatulaze najalekawo ebimotoka bulijjo mbaga lwaki ebimotoka tetubiyiiza solution mm. nembaga nti ebimotoka tetubiyiiza solution why bano abali kabuka bakafuula bisinesi ti ebimotoka bijja tebikuumibwa lwaki emmere bagikuuma lwaki lwaki ebimotoka bino mudesignated places tebigendayo no the more they get contact nti eh, e waliwo enakaseke ekimotoka bakirabyeyo kati bagenda okuyola abantu beeyo bonna babatwali mugundi sente balye abali mugundi kamuddira ekintu nemukiteekamu sente kiba kifudde but the president's clarification museveni solved all of the issues tetumutegedde tetumutegede no museveni wazikirye olaba ne tracks yeziganye eh. eh. ate kuki nze nalabye nga president eh. nokudda yadidde bwerere okuddako okugjako omusi yakyusizamumotoka ababadde balina okutandika nga bbiri abamu yabakiza private cars kyekyo kyokka yekka kiriwa kubanga the must be an orderly nti president museveni ebintu bye byonna biyimiridde ku buyeekera yasoose n'alisikingayo bano kakati gwe ababbi abakuga nti tebategedde lira sives abaagala okibbiramu era batandise dda nti when the president says bafinalist bonna be bagenda okukola ebigezo it means what nti at one time ebigezo bijja kufuluma after bigezo kufuluma era abo bajja kutandika abo bajja kutandika kakati what, what do we run from this tubamanyi eh. nti abaana abaitomusanvu abagenda okola eh. siri eyokuna eh. eyomukaaga n'abatula ebigezo byabwe ebisembayo mu institution ziba pulezidiguli kakati omubbi yayagala owessomero agambe anti n'aba p6 n'abasinia 5 no ono y'omusajja kyayagala kimu nti let us send there a few people tumanye tumanye eh. era nga bweyagambaba yagamba eh. eh. nti osooka noyimirira noba nga tokera kigambo kyonomanya omulabe wajakolajava nokozesa enyiataddeyo abatono even if we make a mistake that number yonna nefuna we can contain it baba batono instead of aninfulakisa mukifo kyabaana lukumi esomero lya primaryabaanaolukumiinabapkitegeeza twalayo ekikumi ata tugira tulinda olunaana mwatano abo ne banaafuna obuzibu tujja kugamba nti tusobola okarantini ngaabaana kikumu mwataanoeramukifo kyolukumi abayeekera abo baatuma meja katabalwa meja katabalwa bajja wano ne bateesa ne pawulo muwanga ngaamaze okusinkana muwanga amaze okusinkana ekirunda ekiva ejjinja egermany nga muwanga abagamba nti obuyinza bwonna yabuyina mu uganda mujje mujje mukyaleko mujje tutuulireko mu uganda mbalage nti nze nnaobuyinza museveni abeera kaeful yali aganye ne katabalwa okujja katabalwa ke ne batuula ne muwanga namiti aboobota bali bakulemberwa namiti bonna ne babatta ne katabalwa all those who attended muwanga's meeting were killed except muwanga kati singa yali asindiseeyo kumi bonna baalifudde but katabalwa was excited ye najja ne batuula ne muwanga muwanga ayagala balaga nti waamaanyi bano abalala bakaputani namiti aboobote ne bagwa mu bano nga baddayo ne babatta kakati omuyeekera asooka n'ateekayo ki n'abatanzania bwe baakolanga muwanga nange ne mulaba abatanzania ekkumi nga batudde mu luguudo nomanya nti awo bawambyewo ten seated in the road side ten basoose okusakurifisinga kakati ekyani wabula kyentekutegeeza nti museveni bwamala okumpa sigeno waliwo ebitaala oba wali oyisiddeyo ebitaala byegendi byekigo byo bikubalira kijja kibala nekibala nekibala which means drive oba oyina ekimotoka kyekifekankada mm. tandika olwane nakyo kubaekitala eh, eh. kikulaga eh, kijja kibala mm. ndooza buli minati kikyusa mm. buli minati kikyusa kuba sekendi zinkaaga ye minati mm. kyo kikulaga yes kakati if the president says nti abatono abo ekibiina kimu ku bibiina omusanvu kiddeyo oyinza nokusanga nti by spacing ekibiina kino ekibadde ekimu bwogoberera mita emmeka mmeka eh, mukaaga kimalako ebibiina byonna hmm. singa obadde olina abaana mu p7 kikumi hmm. nobakomyawo ebispacing hmm. omanyi nti essomero lyonna balimalawo kakati bwatawigontodo we need more classes because in absence of a vaccine social distancing nembisule must apply ekitegeeza nti once the president tells you sanitation and social distancing is going to be the determining factor in future eh, kakati balina okubeera abatono abazzeeyo nga tebeekumawa yes n'abasambi b'omupiira liigi ya germany yazzeeyo babakuumira wa abasambi tebaddaka mm. addeka bamupanishinga omupiira bajja kulabira ku tv babo basasula noti nesalire nti abayingira bali bawagira ttiimu zaabwe eh, by contribution kakati kikutegeeza kiggwe nanyini ssomero what are your future plans kitegeeza nti ebibiina ebimu ojja kusomesa p1 ne p4 byasembyeyo okwogera byandibadde olredde bituwa implementation netugamba ntutandika okulowooza ekiddako nokyetegekera naye ababbi si kye baliko webamala okugamba nti sanitation social distance ejja kuba yeetaisa kimanye nti ne bwe banakkiriza abalala bonnanti baggulewo oli mwetegefu okuteeka abaana zezo kakati ekibiina ekikulira abakulu b'amasomero kyali badde kirina meetingi to discuss the future nti with this social distancing how a school is going to run don't wait museven kyekimuganyako edi nti akeedi social distancing tesobola kukolamu eririmu abakazi kkumi yeah. olwaleeti kakati kasiita yalibadde ekyo yakibaza edda if you had ewer organize gund nti how are we going to organize these people ah, nabana babebizimbe bakitegeere bwe tubanga tuze kubanga in absence of a vaccine which can take two years we are going to sta the, the, the, the standard requirements are two sanitation and social distancing anti kati abantu ababadde boogera ennyo eh. nga bagamba eh. museveni atulekere bo babadde ku kimu ah. tuddeyo eh. tuyina kuyiga buyizi ah, ah, virus kubeera kati virus nedda tuyize tuyize oli you are right ebyo byogera tuyina okukola kakati muli beetegefu okukola kuba tuyize kakati ajja kugamba akedi njagalamu abantu bana takisi njagala eh. musa aa ah, ah, ikakati kato kiraba nti kakati abasajja bakasita balina challenge before i give you rent gyoyagala nkusasule balandiroads hmm. amaisua nti ngenda kusigalamu mu distancing musocial distancing ndi seefu why kasita would be discussing now whats the impact lwaki balimu mukaaga balimu mukaaga why landiroad yetabamanyi landiroodi afuna omuntu ye namusasula ekye mukaaga kati omuntu ono nasala mukino ekizimbe kye rumu ye nasabulentinga kati how are we going to deal with this matter should we also wait museven tohere pass on this kubanga atuwadde guidelines atubulidde ntugenda you are going to travel by air if am going to travel by air then i must buy an air ticket olisiyanga ntigenda ogule air ticket hmm. agambye you are traveling by air nze omutwe gwange guyina okumbuulira nti winter yetagisa equipment ki umasavanovecot kakati the president ha hit on this luli tubalire tumanyi lunaku lwambaga katulutegete naga nti bali abaliko yaabo bajja kusembayo naye ate nga naffe kakati ewaka engoye ziweddewo hmm. eh, what kanti the, the engoye people have different markets kyobala nze nkugamba nti katonda febeyawa obwongo everywere nsobola okuyiiya nti tudde abakampala bali ku kintu kimu takisi kuba balya sente za baasi the issue is not gwe kabujju ne mukyala namugwanya temujja kukola mirimu gya poliisi pulezidenti akugambye nti aba takisi takisi ejja kubeeramu abantu bameka musanvu museveni tajja kugaa nti what type of musabere can don't go to the extent of telling you is it in a sound mechanical condition touch ogera this is the role of the police uh, ah, nechidala uh, eh, is agamateka hey. gabadde wobi eh, kakati gwe gwe kawujjwa ekikwogeza nti emotoka enkadde tezijja kukizibwa are you a mechanic ayu a eh, traffic policeman kubanga yayagala motoka zisigale yalya sente za yalya sente za bus tulina eteeka eh. erya road yes yes eteeka ya traffic eri eh. kwebyo yes nti emotoka ogenda kulukuba n'emipiira kakati kawujju kawujju kiki ekikuwujja n'akawujjuko kiki tewali tewali teeka pya no kati poliisi ekwata emotoka eno tegwanidde tejja kuyingira tejja kuyingira exactly kakati site kanso kiki ekiyingiriza mu motoka nti yebadde ina strategy ku baasi museveni is very specific omanye abannamugwanya baani mbasaasira okimanyi nti purezidenti gwe okugenda okwogera awo ah, weyazze okwogera ku mande eyogedde eh, nti lwakubiri ku lwokubiri eh, nolwokubiri kakati ku mande okujja okwogera ababbi yaleka abasibidde mu luumu ababbi babakwata nebabatwala entebe banabadde babba abantu eh. bamafiya ga yaleka abagaliddemu kyobula yali disturbed yabaleka mulumu nga abagaliddemu nagenda ayogera eri eggwayabagaliramu amtering <laughs> you musebeerokuti these people inside nabogeza bakama baabwe nebogera bakama baabwe babiri bagenda obakubira esimu ngaesimu zaabwe ziraga batuse ku nsala ebusia yabalekamu ngaabagaliddemu <laughs> nagenda asoma ekiwandiiko ki naddamu n'abasangamu museveni istap on corruption bwenaisi amasanyalaze gamulumye nnyo pulezidenti museveni amasanyalaze gamulumye nnyo miliyoni za dola makumi ana baziteeka mu lulo electrification ne bazizanyiramu pulezidenti n'alagira nti tuli agenda newali kye mubakwate alagira nakalema nane nowasaidde bazze mukwekwasa birala ono minisita naye azanya mbwayagala nemudi agende ate emudi agenderaki e md ye pulezidenti yamuteewa two years ziweddeko agenda mwongera ono minisita bamuga nti fenna tugende minisita sigwe wakitandise thismanenergy sigwe wakitandise thisanetivubumuseveni kijaba sibisiza bwerere naye the president is very bitter nti agenda natuli abasajja bano are they really thieves or sabotors kubanga bwokwata ekitongole kyamasanyalaze gavumenti neyewola millioni za dolla nyazirimu ana mulimu sente mmeka ne badira emiti emifu ne bagisimba ne badira layini eya umeme ne bagiyita eyaabwe ne beesasula ne badira gundi transformers ne bazeekubisa benyini abantu ne bacomplaininga banayezaabika nga bo bebabetadde muinkyabagula endala mu polokiwamenti era bakugamba yefu yalaawo nakalema and oh, side directo akulo twaresi walike andi tuli agenda what are we going to do these people once they are arrained before the anticorruption court are going to reveal the, our companies bali panike yabayise yabasibidde mukisenge pulezidenti okujja okwogera okusoma statement baali babagaliddemu era batudde kwaminipasa nebaga nti bulijjo tukaba amazika kulino twakwabya omusayi <laughs> amazima gakatonda nebagamba ebintu bino byonna mirundi yabituleetera naye kati kyabakuba mbogerako bwe ebintu bino byonna mirundi yabireeta pulezidenti mbwe yabagambye yandize mbawulire mugende mumwetondere gandi apologize to this man mwamungobesera bwerere the only thing byenfunye ebiri aculate oyo omusajja yabireeta bino byona byona security yamusimabiki biri distorted report zamu ziri distorted nabo ne bakkiriza omubasajja bagambe but why don't we ask the president his excellence to give mirundi to teacher mm. nze nze mbagalako apology gye babagambye nze mbagalako amuteringiyu nkukubeera akalango wano ah. eh, nkukubeera rekodbamusabye eh. eh. nti bakole nange nkumbasomese era nabo bakkiriza baga obubbi kati bufeeko byetufunyemu bitumala tetukyasobola kubba kati omusajja ajja tusiba omusajja yatulokinse bulumu mulimu profesa among those way profesa yabagambye nti bwekyatukaba amaziga tewakabya omusayi am telling you mu seven rokit rem inerum according to theyaigund era bakkiriza ne bagamba yemirundi twamukkiriza buli meeting yaffe yonna agimanyi neno gyetulimu agimanyi tetukyalwana nti simanyi tuleete ki tuleete ki byonna byetwogera biwuli ababadde kweminipaasa olwavuddeyo entebe tebagenda kweminipaasa naye bagambye yabagambye banetondere gand apologize to this man nze nina ekyomuwa nti the president has something to give me ankoledde nnyo bidde mafiya yonna nagimalamu naye <laughs> bagambye nkebbanga litwamaze nga atuggalizemu ate bano banaabwe ababiri bakama baabwe bayogedde ngaabagaliddemu bayogedde bakama baabwe aba babiri naye bagenda okebera ku ssimu zaabwe babayite nga ziraga bali busiya <laughs> bali busiya batemyedda amtering you eh? these are facts bitufu ah, ah, nkakukubire nkakukubire tekatwala dakikataano nkukubire kakamu olya emitingi yaabo nti omusajja atulookinze <laughs> bweyagenze nti pulezidenti bweyagenze okwogera yalese abaggalidde ng'alookinze omunyolo n'ekisumuluzo yabaggaliddemu profesa n'agamba bulijjo tukaba amazi gakuno twagabye omusaamuteringeyoyes kagati nkugamba eh, nti kati ekisigalidde hmm. pulezidenti atubuulidde nti Uh, okujjako abakedi n'abengoye where i think nti abengoye nabo tulina okusala amagezi era kyenva mbagamba tikisangaata kitte abomubutale yes oba nabo bazijjemu babagulire bazijjemu joka tulina kyetuyita bootu market mm. nzija nemmotoka yange nengoye mu bootu mm. osanga bano abakyala bali mu akedi baali zirutemu ne bazitimba mu byalo mm. yes mm. kuba nti reading center zigenda kuanti uh, eh, the issu yisu si lugoye yisu is the working place ewali engoye akedi hmm. that cannot now be risked olwa omujjuzo oguliki hmm. kuba the principle is what principle the requirements now the preventive measures necessary preventive measures and avoidable preventive measures social distancing and sanitization kakati mwakedi tibisobokamu kakati ate ekizibu ekiriwo nti bano bwe banajja okubijjayo mwakedi bo balaba amagezi ge babitundamu ate owakedi agenda basaba emyezi ki obulaba nze mbadde mbagamba tinsekerera nnyo omuntu ali mu nyumba y'omuntu n'alowooza nti museveni yatugaana okusasula disi bwanja is acumulating if you had the money to pay why didn't you pay kubanga mwenna muli bayala kati ekisicuzi ya coronavirus gyobadde okozesa egenda kuggwawo the money will demand money eh, ate okukola kujja kubeera affected era ngenda mbabuulira nembagamba nti mulimumu ebintu abantu bano bamafiya bebabagamba nolwokuba our people don't know how things work kati gwe ekintu okitegedde mangu nnyo nti it is not the question of the minister of kampala to determine how the vehicles that are going to come that is not his area or her area is not kaujusi area that's the duty of the police mwe mugamba namba mugamba tatwagala mwe motoka nkaaga what if none of the taxi operating vehicles qualify according to the police traffic police aye nekyo bwoba okikola hey. Eh. tokyatakinga ku bulwadde uh -uh. kubanga obulwadde gamba twabadde tulinaki uh, entegeka ya foledde naye bwokyatakingakubulwadde eh, hey. yes. omuntu atandika okwebuuza bikwatagana bitya kubanga the hey. Eh. issue is gwe motoka zonnaezikolanaye kolowooza nti emotoka ezimaze emyezi ebiri nga zigaŋalamye mumagala ginaki ne working places okuzisumulayo zonna olowooza kyangu omanyi nti emotoka zonna ezisinga obungi ezemera awaka nezibiikiramu amagi zijja zitambula nezitaddayo do you know the percentage of the number eh, namba ezo eza takisi ezitajja kudda ng'ogenda ojikirira linga ye w'omusajja gye badde paking enkumi satu satu buli lunaku nga agivuddeko asinga n'agitunda sipeeya ate kati n'ekibalo ekirala kiri bweki singa abantu beyongera obungi emirimu gyonna negitandika mukibuga nga takisi eragiddwa kutwala bantu buli lwogamba nti takisi ozisazeeko kitegeeza abantu bajja kufuna ntambula kubanga anti ye ye ayagala kuleeta baasi baaba omukampala balya sente za baasi era bawulira bubi nnyo pulezidenti bulwaga nti taxis and buses museveni tafaanana bannamugwanya museveni yamanyi nti ensi eno masi kyenki kyovula basibira bagundi abo kastrike kamu omuntu tomugjako omulimo gwe muleke yakkirize thiswy nkugamba nti museveni yatunulidde amawanga ga east africa kenya ne tanzania nagaleka nalwana n'abantu wawano nga bagamukendeeza obusungu emotoka zitikka bintu byaffe naye olowooza byabadde agamba bakulu banne nga bateesa ti luluuku abantu bayinza nokwokya emotoka zaffe twakis kubanga batwaka drivers abaveewo naye yasooka n'abaleka mm. ne kenya nekkiriza nti ddala kituufu ewuwe gye wasiba edda nonyweza bwe baba nga abononayo bagundi batwaka drivers kabayimirire wali oye museveni ye museveni tadia situation gikwatiramu kintu neva nti bano abomukampala bakawujju balowooza nti meke sua nti kati basi weziyingirya no basi ye museveni ebyo sibyaliko museveni yagala stability let the police oba nanyini motoka emulemu okuzza mu kibuga naye leka kwekwasa museveni nti according to museveni gwekawujugamba twabadde ne pulogulamu yaffe twalya sente za basi twagala basi ziyingire gweyogera bibyo tulina gundi kakati nze mbagamba nti ddala singa ndi musajja nga nina obwongo mu mutwe nga nze minisa wa kampala nkola ekintu kimu dionoyo nti mu social distancing which is new in uganda ojja kulaba abantu abayimiridde nga motoka ziyimiridde benyige bakesiige you need order olina okuzimba busedizi busedizi obuli mu kampala bwamulwana kampala inazibula crossings meka wadazitekansodo kakati ezo zonna sente nga mbadde musajja abalamusite kanso nzimba busedizi obutegedde buno ngaobuli consososqwaebwo bwamulwana mulwana yabuzimbawo wayi nentekamu nentebe ente buli ajja kubanga motoka ejja kuyimirira ekugambe namasuba mugenda mumusanvu no stamped no stamped mwemustamped nga mukesizi hmm. ekitegeeza buya ugandans don't know this practice of lining ogikola otya omugezi musitekansaba yalidde edda sente kitaka ba yalidde edda sente naye kitaka bw'ataakiyiiye nga nkyogedde abagezi bagenda okukola ekampuni yeekugaye nti butuwe batandika okubidinga ate oba oluguudo basalamu lusale okimanyi ekyo nti oluguudo aba speedbod simanyi speedbod abajja wano okuba emiziki batuna oluguudo ne balusalamu kati mulimu bandi greenbod eh, tebajira mu entertainment ne batunira oluguudo ne balusalamu the same road ne balusalamu ne baga nti okupakinga ba ne batulekerako bwafuuka mulimu kakati ojja kusanga ne kampuni baba babbi baliizoninga mangu site kanso kyeyalikoze okulya sente okuzimba ku buli luguudo lwonna ettaka lyabwe ne bateekawo bushedis to ensure that people line wire entering the vehicle owa traffic naye ne bamusomesa nti mu fasi aid box mulina okubeeramu sanitizer when somebody is disembarking ayingira nabayes kubanga president yagaye mubasomese who is going to teach the other abapolisi abatamanyi nti president museveni tajja kubagamba nti mukirize abimbuto bayitewo abakazi abagenda okuzaala nga sportstation kuload block sezo kuliko abakazi whats the role of these female police gundi officers iswensure nti nammwe muli bakazi mwennyini kantiyo tere pregnant woman who is about to deliver kakati ekyo mukkoose e masindi mukiteekeko kuba this is going to stay you need mu bakyala abo abapoliisi mubateekeko ne introduction to nansing this is what we should do nti omusajja um, um, ayina mukazi we banaye oba wagiraba there is a man yankwasa ekisa ateze mwanange ndi mugumu nnyo naye ate bwembeera gondi disappointed mbeera bubi nnyo omukazi abaakola ekintu ekyo bannane government organizations teri ayina magezi wano